سلام علیک سلام بینم اینجا چیکار میکنی؟ دادم منتظر تاکسی هم تاکسی یه چیزی بهت میدم خب این بالا بعد اصلا نیاز به تاکسی نداری انگار تو فضا سر میکنی میخوای یا نه نه آقا بفرما کار نیستم بفرما منم یه چیز دیگه بهت میدم فقط یه پک بزنی ها همون لحظه موهای تنت سیخ میشه بعد انگار پشت فرمون نشستی خودت داره رانندگی میکنی دنده رو عوض میکنی برو حالشو ببر میخوای یا نه نه گفتم این کار نیستم بفرما آقا مزاحم نشو بفرما نمیخوای نه آقا بفرما ببین منو باشه میرم ولی اگه یه لحظه نظرت عوض شدم من این دور برام دلمه بعضی مسخره سلام جون چطوری؟ چی گفتی؟ واقعی هم دست دونه این تربیت بفایی بفایی این چه تر رو محمد کلام و بزرگتره بچه جان ببخش ببخش این تربیت خیلی خوب حالا ناراحت نشو بگو بینم چند سالته؟ 27 27 ها؟ آره. ببین یه چیز دارم بهت میدم خب خب به اندازی ده سال از عمرت کم میشه میشه 15 نوجوون خوبه بدم ده سال کم میشه میشه 17 خیلی خوب حالا یکی دو سال قاطی داره بی اونو ول کن میخوای ها نه بدم من این کاره نیستم نمیخوای نه نه خیلی ای بابا اینا مشتری نیست ببین بله یه چیزی دیگه بهت میدم خب خب خب بندازی فتی میری کنار دریا خب خب با خانواده میزنی کباب داغ و صفا میکنی بدم اینو نه گفتم این کار نیستم بفرما خواهش مزام نشین بفرما این هم نمیخوای نه خیلی خب ببین بله من میرم اون کنار خب چیزی خواستی همه جوره در خدمتتان خب باشه آفرین پسر خوب شب گیری کردیم ما امروز تاکسی نمیاد عجبا سلام قناری سلام خوبی؟ خوبم اینجا چی کار میکنی؟ واسطادم منتظر تاکسی هم قیافت میخوای دانشجو باشی بله آره، دانشجو چه رشته فوق لیسانس کامپیوتر ترم چندی؟ ترم دو ترم دو ها نمیخوای یه چیز زود بدم بزنی از ترم دو یهو بری ترم آخر آقا ول کن دیگه ای بابا دورمی مخفی آقا دورمی مخفیه ببین من همین برم خب اگه کاری داشتی برمیگردم باشه باش باشه باش. آفرین آفرین خودت چرا نمیاد تاکسی سلام سلام چیکار میکنی؟ وایستادم میبینی که وایستادم واسه کی واسه منتظر تاکسی هم تاکسی گفتی؟ آره تاکسی چی میزنی؟ یادش میزنم ولی میزنم چی گفتی؟ میگه میزنم داداش میزنم بعد میزنی آره میزنم چیا میزنی هر چی باشه میزنم هر چی جدی میگی هر چی باشه میزنی آره داداش هر چی باشه میزنم ایوال بابا ایول پس هر چی باشه میزنی دیگه آره داداش میزنم هر چی باشه میزنم ایوال قیافت معلومه این کاری ببینم ببین یه چیزی گم ببین جنس منسی چیزی داشته باشی میتونی ردش کنی برای ما هشتی یا نه آره داداش هستم هر چی بخوای باید میبرم این برم هستم جون من هستی جون داداش هستم یعنی جنس بین دست سری میرسه دست مشتری هر چی بخوای میزنم هر چی بخوای میبرم پس این کاری دیگه آره داداش این کارم این کاره این کاره این کارم مرکز مرکز سوژه رویت شد بعد نزدیک شدن به سوژه خودش جرم اعتراف کرد بله بله دستور چی آها چه چه چه جناسم باور کن این کار نیستم اه؟ باور کن مردم من کار نیستم باور کن این کار نیستم جناسم